Abdullah Şaiq, Usta Bəxtiyar Bir gün zalım bir padişah əyanlar arasında oturub, onun haqqında deyilən təriflərə fərəhlə qulaq asırdı. O vəzirindən soruşdu, Vəzir, dünyada məndən daha bəxtiyar adam varmı? Saray adamları vəzirin sustuğunu görüb yer-yerdən dedilər. Padişahım, yeryüzündə sizdən xoşbəxt kim ola bilər? Sizdə olan bu cəlal, bu dəbdəbə kimdə var? Dəzrin susmağından şah qəzəbləndi. Qaşlarını çataraq, acıqlı səslə, Vəzir, mənim sualıma niyə cavab vermirsən? deyə soruşdu. Vəzir baş əyib cavab verdi. Padişahım, Həqiqəti söyləməkdən qorxuram. Bəxtiyarlıq haqqında mənim fikrim başqadır. Onu cəlal və dəbdəbə ilə ölçmək olmaz. Bu sözlər padişahı daha da qəzəbləndirdi. Qoca, yoxsa məndən daha bəxtiyar adam tanıyırsan? Qoca vəzir baş əyib cavab verdi. Bizim bu şəhərdə bir dəmirçi var. Adı Əhməddir. Bu adam dünyada dərd nədir, qəm nədir bilməz. O qədər gözəl və xoşbəxt həyat sürür ki, hamı onun adını bəxtiyar çağırır. Padşah istehsa ilə gülərək soruşdu. Onun bəxtiyarlığı nədən ibarətdir? Dəmirçilik hara, bəxtiyarlıq hara? Yox, padişahım. Mən də birinci dəfə eşitdiyim zaman inanmadım. Dükanına getdim, evinə getdim. Axırda onun çox bəxtiyar bir adam olduğuna inandım. Padşah höstələdən çıxdı. Elə o saatca taxtdan enərək. Yaxşı, qalx gedək, onu mənə göstər. Görüm səhərdən axşama can çəkic vuran bu kasıb dəmirçinin məndən nəyi artıqdır, dedi. Vəzir qalxdı. Hər ikisi dərviş paltarı geyib yola düşdü. Bazara çatdıqda vəzir dəmirçi Əhmədin dükanını göstərib özü qayıtdı. Padişah dərviş paltarında gedib usta Əhmədin dükanı ağzında dayandı. Usta Bəxtiyarın gözü qapıda dayanmış dərvişə sataşdı. Çəkici əlindən yerə qoyub, ağa dərviş, günortanız xeyir olsun, mənə görə qulluq, Dərviş gözlərini usta bəxtiyarın üzünə tikərək, mənim səninlə işim yoxdur, deyə geri çəkildi. Usta bəxtiyarın bütün ailə üzvləri süfrə başına oturub, deyir, gülür, danışırdılar. Bu zaman qapı döyüldü. Qapını açan usta bəxtiyar bazarda gördüyü dərvişi dərhal tanıdı. Usta bəxtiyar qonağı məşğul eləmək üçün şirin-şirin danışırdı. Süfrəyə çay gəldi. Usta Bəxtiyar stəkanı qaldırıb baxandan sonra "Pəh, pəh. Nə gözəl dəm çəkib. Padşah da ömründə belə çay içməyib" dedi. Bir az sonra süfrəyə piti gəldi. O böyük bir iştaha ilə yeməyə başladı. Xörək ona o qədər xoş gəldi ki, özünü saxlaya bilməyib. Xörək ona o qədər xoş gəldi ki, özünü saxlaya bilməyib. Ağa dərviş, həvəslə ye, belə pitini padşah da ömründə heç yeməyib, dedi. Səhər oldu, dəmirçi bazara gəldi, dükanı açdı. Bu zaman şahın carçısı bazar başında uca səslə bağırdı. Şahın əmri ilə bütün dəmirçi dükanları bağlanmalıdır. Dəmirçilik qadağandır. Bu səs usta Bəxtiyarın qolunu taqətsiz buraxdı. Əlindəki dəmir parçasını dükanın bir tərəfinə atdı. Ocağı söndürdü, dükanı bağlayıb getdi. İki il sonra padişah usta Bəxtiyarın halını soruşmaq üçün dərviş paltarında saraydan çıxdı. Şəhərin küçələrini gəzə-gəzə yeni tikilməkdə olan bir bina qarşısına yetişdi. Gördü ki, bir bənna çox həvəslə işləyir. Dərviş ürəyində gülərək, hərif dəmirçilikdən bənnalığa keçibdi, dedi. Ertəsi gün usta bəxtiyarı padişahın hüzuruna gətirdilər. Padişah dedi, Usta bəxtiyar, eşitmişəm ki, sən çox qoçaq adamsan. Ona görə də səni sarayda fərraş təyin eləyirəm. Bu sözləri eşidincə Usta Bəxtiyar padşahın təklifini rədd etmək istədi. Ancaq padşah, sözüm sözdür, deyə inadından dönmədi, onu tövliyə saldırdı, aç sus saxladı. Üç gün sonra yenə onu hüzuruna çağırıb soruşdu, hə, necəsən, fərraşlığı qəbul edirsən ya yox? Usta Bəxtiyar, yox, mən öz sənətimi istəyirəm, dedi. Padişah hirsini boğaraq soruşdu. Sən bu dəmirçilikdən niyə əl çəkmək istəmirsən? Burada yəqin bir sir var. O sirri gərək mənə açasan. Məni azad edib öz sənətimi işlətməyə razı olsanız, deyərəm. Padişah söz verdi. Usta Bəxtiyar belə başladı. Atam kasıb bir kişi idi. Mən uşaqlıqdan işləməyi sevmirdim. Düz iki il yazıq atam məni hansı sənətə qoydu, hər birinə bir bəhanə gətirib qaçdım. Bizimlə qapı-qapıya bir dəmirçi olurdu. Onun bir qızı vardı, adı Ceyran idi. Hər gün həyətdə bir yerdə oynayırdıq. Tənbəlliyimi görüb o məni hər gün danlayırdı. Sən yaxşı oğlansan, hayf ki tənbəlsən. Tənbəl adam xoşbəxt olmaz. Mənim sənə yazığım gəlir. Elə bil başıma bir qazan qaynar su tökdülər. Bu söz məni çox bərk götürdü. Atam məni qonşumuz Həsən dayının dükanında şagird qoydu. O gündən usta Həsən nə əmr elədi, o saat yerinə yetirdim. 5-6 ayda dəmirçiliyi öyrəndim. Bunun sayəsində dəmirçilikdə şöhrət qazandım. Mən xoşbəxt yaşadan bu iki şeydir. Biri sənətim, biri də məhəbbətim.